皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかとすみちゃんですゆかさん夫婦です今日は何について話をしていきますかごめん今日はいうね日本の女の子が韓国語が下手くて下手くそ下手くそすぎて韓国でできた事件ですかわいいねこれは強敵だな 最初その韓国語できなかった時にちょっとした間違いで起こっちゃったハプニングについて今日は話していこうと思いますはいゆかが韓国来てばかり時、うん、ほぼあの韓国語はこんなにうまくない時、はい、今もうすごいスンスンスンけどね一つ目はい一応こちらがソウルで住んだ時ですね いつもなんか私結構その時仕事で忙しくて、うん、ゆかがちょっと待つのがちょっと多かったよな、うん、であのまあ私のとこの周りに待ち合わせしようって言って「あほな寒いからどっか入ってね」って言ったの「ほな分 <laughs> かった」っていうかが「ほなそこに入るから来てね」って言って「でああ分かったそこってどこ?」って聞いたらなんか「あのここねあのトーストレス・ジョースっていうの」あ トースレス・ジョース、オッケーオッケー。なんかあの、指輪とか買うとこかなと思って、なんか、でもそのとこにトースレス・ジョースってあったんだっけと思ってね。 <laughs> で、行ったの。で、行って、すごい探したの。でもないの、トースレス・ジョースが。で、なんか、いやいやいや、そんななんか銀行の隣あるじゃん。いやいや、銀行隣、トース・ジョース別にないけどと思ってさ。んで、 ゆかすごい「早く来いよなんでこんな遅いの?」いやいやないない私もうないここじゃないともう私どこ?」って言って「ホースレストラス」って言ってんね言ってんねで、ゆかが、ちょっと待ってよ、出るからね、あったら本当にしばくぞって感じで、ゆかバーって出てきて、ここだよ、ここって言って見たら、トレジュルでした。わかる日本語わかるかなトレジュルってここにも書いとくね。はい。 あの、まあ、そういうカフェがカフェじゃないパン屋さんだめっちゃ有名なんだけどね <laughs> なんか初めて来たのースレチェーン店のパン屋さんがあるんだけど、うん、有名な日本のパン屋さん何あるうんなんだろう <laughs> わかんない有名なパン屋さん、はい、まあとりあえず有名なチェーン店のパン屋さんででその読み方わかんなかったの韓国語の読み方っていうかカフェのこれは強敵だなの読み方が 分かんなくてとりあえずあの <laughs> アルファベットで書いてあるから、読んだの忠実に。Horse, Miss, g e r g って読んだのそしたら全然違ったトレジュールだってトレジュールそれあのフランス語なあなたフランス語最近勉強してんだろ <laughs> いやその時知らんし何とりあえずそれで間違っちゃったっていうまあそれはなんか韓国語じゃないけどでもあの韓国の人だったらトレジュールって言ったら分かるんでしょ わかるね <laughs> 私は分かんなかったのだからでもなんでいやいやまあいいんだけど外人だから理解するけどなんそんな自信はその単断半ん、ぼや <laughs> どうしてな人はしたよほらなんでこれじゃなたてだってなんであれでジュールがあるの腹立つわーって感じでなんか早く来いよ何何で待てんのあってどれが出るわあってやったら投資でそんな激しくなかったよやめりはい <laughs> そうまあだからそういうねちょっとした間違いをしちゃいました結構間違ったけど <laughs> じゃあ2個目2個目これかこれもチョノドンですね <laughs> 思い出の土地のチョノドンっていうところにうちら住んでたんだけど、はい、そこでまあ今日はなんかステーキとかなんかそういうこうちょっとビュッフェみたいなのを食べたいねってことになってちょうどあエシュリーエシュリーっていう そういうビュッフェのお店があるんですけどこれもチェーン店ね、はい、でそこに行ってご飯食べたんだよねそうだねでご飯食べてああよかったねってまあたまにこういうのもよ、ね、いいねって言って、はい、会計するでしょでその時にあ私が手にしてカードもらってカードやってあお客様マイレージありますかもしかしてと思ってこれ足穴いけるかもあまあまあまあね <laughs> それでえ足穴も 行けるんですか?」って言って「足穴だったらあるけど」って私店員さんですね知らんな <laughs> えお客様え違いますみたいな <laughs> 違いますここじゃないます違います、エシュリンのマイレージってだからポイントカードってことよね、うんうんうん、マイレージはありますかってことだったのでもマイレージって言うからさそりゃちょっと足穴が 頭に浮かんだわけよ足穴いけるのかなってなんか例えばさたまに今とかでいけるじゃんそれは最近じゃん何たまにそれ4年前でしたもんねそうだから自信あるのが腹立つマイレージありますかって言ったら足穴できますかできませんかできますよねって感じでそういう感じだよなんか 私後ろでずっと見てたけどね、うん、すごかったそうすごいあうわついに足穴がいけるなんか食事するとかあるんだって思って入れち超嬉しかったまあまあ分かるけどするやろ皆さんもだからアイシュリーに行ってマイレージって言われても足穴のカードを出さないでくださいはいはい、3 <laughs> つ目3つ目 でも分かるかななんか、ね、一応韓国語でちゃんと上に置いといてちゃんと上にあ置いといてって言ったら <laughs> 一応韓国人は「と置いといて」って言葉はちゃんと整理して、ちゃんと綺麗にやって、置いといてって感じの気持ちが多いの仕事だから、うん、ならうちら前化粧品やった時「あ上にちゃんとやっといて」って言うの、まあ、それはあの お客さんいっぱい買ったものとか、うん、そういう領収書とかちゃんと片付いて、うん、全部1個の箱で入れて、うん、それが韓国語で「ウエチャルラド」って、でそれを私のなんか仲間の一人が床に言ったんです、上司がそうそうそう、お化粧品の会社に勤めてたのね2人とも私とその上司が2人だったんだよねその時にお店の中で でで私がいない時ですね、うん、でもちろん2人付き合うの分かってる上司で、うんうんうん、その上司が上司じゃない <laughs> 上司上司その上司がまあいつもゆかがすごい韓国語そんなうまくない時いつもなんか、うん、うわまたゆかにやられたって感じでいつも私来たら言うんですね でも私可愛いもんじゃんって言ってでも可愛いもんその仕事行ったら「すんちゃん大変だったよこいつうわもう無理だ」って言って「なんすかまたゆかだよ」って言って「えゆかがなんかまたしたんですか?」って言って「いやもうほんとびっくりするわ」って言って「いやなんすか?」って聞いたらあの「いやまあ私ねちゃんとお客さんがいっぱいがあったしその領収書が長いからその整理してちゃんと上に置いといてって言ったのほんでゆかは本当に そのままちゃんと綺麗に置いといて <laughs> それで終わりだったのまあ本当にその言葉だけちゃんと綺麗にこういう角度 <laughs> そのケースのとこのさんとそこだけちゃんと置いといて本当に真面目にちゃんと置いといて下に来た <laughs> ねそう忠実のチャルナドって言うからチャルナドってなでその時私チャルナドってなんだっけと思って なんかちゃんと置いてってことだからそっかそっかなんか結構気にする人だと思ってすごいとかめっちゃ気にしてすごい綺麗に置いたん本当にその真ん中で真ん中で領収書も真ん中真ん中なんか本当綺麗かったなのでこれ見てこれえなんすかあ綺麗ですね角度的いやこれ床だよ本当もう無理すぎちゃん俺やめるって言って床のせいで。 白かったまあ可愛いもんでしたそれでありがとうございますまあ、はい、その時ちょっと難しいなって思った韓国みんなも気をつけてくださいそうですなんか韓国語は一言の中にいろんな意味がそういろんな意味があったりするからまあよくあるよはい、はい、えー、最後4つ目4つ目4つ目そうですね、えー、これは私の黒歴史奮力さでもある、あのアフリカ TV の時代の話なんですけど、はい あのインターネット番組っていうのがあってでそれであの個人の番組をやってた時があってでその時に結構その時すごい人気ではないけどあのたくさんの人が見ててくれたんですよね。はい、である日チェジュのチュンムンっていう海の方に行ってであのチェジュ島を紹介する番組をやってたんですよ。 というかその前にちょっとすんちゃんがよく言う言葉を意味は分かんないけどなんかこう真似してたことがあったのね、うん、んすんちゃんが使ってる言葉をあこれ意味かなって思って、ね、そうあなんかカジュアルな言葉なんだろうなって思ってちょっとニュアンスだけで分かったふりして使ってたことがあってでその番組の時も同じ感じで海岸線歩いててサンダル革のサンダル履いてたんですけどその番組やってた時に たまたま海水が私のサンダルにファッてこうかかったのそれであこれやばって思ってだってその革のサンダルは濡れちゃいけないものだったから濡れちゃったって思ってその濡れちゃったのそのやばいっていう気持ちをあの私はそうだね <laughs> って言っちゃったのご覧のスポンサーの提供でお送りしました違うえそうだよってねってああってねって言っちゃって でそれその前にすんちゃんが「出た」とか。てんねっていうのを言ってたのを聞いててあまあなんかやばいとかそうあのわ教えてないからねうんそうやばいっていう意味だと思ってでなんか軽い気持ちでそれねって番組やってるのに使っちゃったわけ らなんかいきなり注目動画みたいな感じで多分ピックアップされちゃってすごい視聴者がその時にわーって増えたんだよね、まあ、増えて、ね、でしかもその時「 <laughs> ね」って言った後にシーンってなっちゃったのそのコメント欄っていうかチャットする欄があるんだけどなんかバーっていつもバーって書いてあるのに「でね」って言った時と「え何でねなななんとかなんなおでんね モデンねモデンねモデンねって言って生生放送なのに <laughs> そう生放送なのにだから日本だとタブー用語っていうのかな番組では言っちゃいけないいやダメでしょタブー用語を言っちゃったわけ私が分からずそれですごい炎上まではいかないけどななんてなんてって <laughs> なっちゃったんだよねみんなみんなえってゆかさんが <laughs> すんちゃんのせいだよ いうか私もその時ちょっと見てたんですねで私はそれ「ねえ」って言った時あ本当にたアフリカの時代はもう終わった今日でさよならそうあの時見てた見ててくれた人今も見てたら嬉しいねそうだねねそうそうそうもしその事件を知ってる人もレジェンドでしたあの時は本当にはいもう本当になんかでメインページでねそうでしかもそのチャットの中で 教えてもらったの意味を <laughs> なんか「 <laughs> ね」っていう言葉の意味わかんなくてそれそういうことだよって言われて <laughs> はいそんな感じでした、はい、そんな感じの韓国語が分からずしてしまった失敗談可愛かったんです韓国でここまで来てここまで来て本当にだから言語はきっと失敗しながら覚えるものだと思いますでもまあそうだねこうやって、 私もいっぱいあるからねそうそうそうすんちゃんもちょいちょいいろいろあるから皆さんも言語学ぶ時は恐れずに失敗しながら頑張ってください、はいまあ、いいんです言うても大丈夫うんそうそう、うん、大丈夫 <laughs> それではでもねわかんない <laughs> それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました、うん、楽しんでいただけたら嬉しいですインスタグラムとツイッターと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 안녕